Kickstart traject duurt 6 weken. Dit 6 weekse traject gaan wij jou proberen te helpen jouw doelen te behalen door middel van bewegen, aan je gezondheid te werken en voeding. En uiteraard het belangrijkste, een stukje teambuilding. Samen in een klein groepje van maximaal 8 personen ga je aan de slag. Je komt bij ons binnen door middel van een intake en aan de hand van de intake kunnen wij kijken wat jij nodig hebt om jouw doelen te behalen. We doen een nulmeting vetmeting, spiermassameting, gewicht en een aantal centimeters gaan opmeten. En qua omtrek en met die gegevens kunnen wij een op maat gemaakt voedingsschema aanvragen. Dit voedingsschema is uitgebalanceerd vanaf maandagochtend tot zondagavond met continu nieuwe ontbijten, avondeten, tussendoortjes en je kan hem aanpassen hoe jij het wil. Heb je, ben je lactose intolerant, ben je vegetarisch, hou je niet van maïs of van tomaat, geef het aan. Alles kan aangepast worden en gewijzigd worden. Lesdag 1 gaan we jou leren squatten. Lesdag 2 gaan we jou leren deadliften. Lesdag 3 leren we je een press en zo enzovoort enzovoort enzovoort. Elke lesdag leren we je iets nieuws. Deze technieken heb jij nodig om door het dagelijks leven pijnvrij te komen. Wij komen tijdens deze dagen er ook achter waar jij mobiliteitslek hebt, instabiliteit hebt en waar jij misschien aan kan werken buiten deze lessen om. In het terecht is nog een trainingsschema toegevoegd en nogmaals elke week een nieuw voedingsschema. Na deze zes weken kan jij op eigen houtje in welke sportschool dan ook aan de slag. Dat is ons doel en dat is wat wij met jou willen bereiken.